Yes bwana Rich Star, karibu sana. Asante sana, ni muda mrefu sana toka tuonane. Nakumbuka ni miaka kadhaa hivi tumekuwa tukiwasiliana kwa simu, so I'm happy leo tunaweza tukaulizana maswali one on one, mi na wewe. I'm so happy, so nadhani unaweza ukaanza. <laughs> Sawa. So, uh, kuna vijana wengi sana ambao wanakufuatilia kile ambacho unafanya. By the way, unafanya kazi nzuri, kazi nyingi ambazo zinahusiana na ubunifu uh, unawaambiaje wale ambao hawaamini kwamba hichi ambacho kilichopo kwenye creative industry kinaweza kikawapa maisha e, bado wanaangaika na vitu vingine lakini ikiwa passion na vile wanavyovipenda vipo kwenye creative unawaambiaje vijana wa namna hiyo ah, mi nataka tu niwaambie kwamba kwa sasa hivi kwenye ishu za creative yes. ni miongoni mwa skills duniani ambazo zinatoa fursa kubwa sana duniani hasa kwa upande sisi ambao tunafanya ishu za graphics yes. kwa sababu gani kwa sababu taasisi yoyote, kampuni yoyote, ama kitu chochote duniani ambacho kipo kibiashara kinapotaka kupeleka information lazima ahitajike mtu wa graphics. Kwa hiyo siku hizi tunaweza kuona hadi hospitali kubwa zinatengeneza posta ambazo zinatumika kusambaza taarifa, ambazo hizo posta yes, zinatengenezwa na watu ambao ni <laughs> graphics designer, tofauti na hapo awali. Na uzuri mwingine ni kwamba ni vitu ambavyo uh, vinafanya kwamba mtu unaweza ukajiajiri popote, kwa sababu siku hizi tumeona kwamba hii graphics anachohitaji yeye ni cha kwanza knowledge yes. cha pili awe na kifaa cha kufanyia kazi yes. E, maanaake labda awe na pc ama laptop na siku hizi tumeweza kuona kuna hadi smartphone ambazo zina huo uwezo yes. unaweza ukatumia software kama canva yes. ama premier rush kuweza kutengeneza contents na ukalipwa. Na uzuri wa hizi pia ni kwamba huhitaji kuonyesha cheti kuprove watu kwamba yes <laughs> mimi ni graphics yes. designer. Unachohitaji yes. ni vipande vya kazi zako ambazo umevifanya. Kwa hiyo nipende tu kusema kwamba wewe na maisha, mi mwenyewe na mwaka karibia wanne usijaajiriwa, nimejiajiri mwenyewe, kwa hiyo Wow. Oh, ni, ni, ni, ni ile tu mindset inabidi iseme kwamba yes na, hii ni kitu ambacho sasa hivi kinawalipa watu pesa nyingi sana. Kwa hiyo yeah, ni hivyo tu yes uh, of course ni kitu kizuri kwa sababu usisubiri au usifikiri kwamba mpaka uwe na cheti ndipo unapoweza kupata kazi au kujiajiri kwenye swala la creative ni skills zako tu ambazo una invest katika kusoma na kikubwa ni muda kwa sababu uh, bwana lichi unaweza ukawa shahidi investment ya huku inaweza isiwe kubwa sana kipesa lakini inahitaji uwekeze muda ili uweze kujifunza zaidi lakini uh, moja ya swali ambalo pia huwa binafsi naulizwa sana na wewe, kwa sababu leo tuko wote hapa na watazamaji wa chaneli yangu pia wanaona, wanaweza wakapata um, mwamko zaidi au mwanga zaidi wa kujua kwamba kumbe hiki kiko hivi. Naulizwa sana kuhusiana na je, ni muda gani ambao naweza nikatumia kujifunza mimi mpaka kuwa graphic designer? <laughs> yes. Hilo swali watu wengi sana sana sana mwenyewe wananiuliza kwamba yani kifupi inanichukua muda gani kuweza kumaster hivi. Well, jibu ni simple ni kwamba iko hivi yes. binadamu tunatofautiana uwezo yes. wa kutunza kumbukumbu yani kuchukua maarifa kuweka akilini tunatofautiana yes. kwa hiyo unavyoniuliza ni muda gani nitakwambia inategemea yes. lakini niseme tu kiufupi kwamba mtu ambaye atawekeza muda mwingi katika yes. kujifunza huyo mtu atafanikiwa kujua mapema zaidi kuliko mtu ambaye hana, hana muda wa kutosha kuwekeza kwenye kujifunza okay. na ndio maana hata watu tunavyokuwa tunasoma shule yes. huwa tuna, um, tun, wanataka wanafunzi ambao hawajihusishi na kitu chochote yes. ukiwa una <laughs> familia una, focus, eh, yeah. focus. ukiwa na familia tayari unakuwa disqualified huwezi kusoma yes lakini kutokana na hivi vitu watu wanavichukulia poa, ndio maana yes. wanachukua muda mrefu sana. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ni kuwekeza muda wa kutosha okay. cha pili ule userious yes. mona lakini ukiniuliza ni muda gani, inawezachukua miezi sita, miezi mi, uh, kumi na mbili, mwaka, miaka, ni lifetime kwenye kujifunza, ni lifetime, inategemea mtu na mtu anachukua muda gani. Okay, safi basi kama na swali lolote pia unaweza uh, ukaniuliza <laughs> sawa nashukuru sana <laughs> yes. mimi maswali yangu uh, very simple labda yes. kuna skills nyingi sana duniani yes. why graphics design uh, labda eh, kutokana na foundation ambayo mi nilipata of course kuna skills nyingi na kuna nyingi pia nilikuwa nazifahamu hata kabla ya kuingia kwenye graphics lakini mi binafsi nilidevelop interest kubwa ya kuingia kwenye gra uh, graphics baada tu ya kufahamu kompyuta So baada tu ya kujua matumizi ya kompyuta kawaida, nilikuwa natamani najiuliza kwamba hivi vitu ninavyoona nikifungua internet kwenye website au sehemu yoyote huwa vinatengenezwaje, na hawa watu wanaotengenezwa au wanaovitengeneza wanapata recognition au wanajisikiaje? Kwao mimi ilikuwa ni ndoto yangu au furaha yangu siku moja kwamba na mimi nije kuwa natengeneza vitu ambavyo unaviona barabarani kwenye mabango na sehemu nyingine yoyote ile. Kwao interest ndio ilianzia hapo, lakini pia kadri akili ilivyokuwa na utu uzima unaingia, unagundua kwamba maisha yanahitaji pesa ili uweze kusurvive. Kwa hiyo nikaona kwamba kumbe nikiunganisha na namna ambavyo natamani kufanya graphics na sio kitu kingine, basi pia naweza nikatengeneza kipato na nikaenjoy kwa sababu ni passion yangu. Ah. Yes. Sasa kwa hiyo nadhani lako <laughs> limenifurahisha sana kwa jinsi ulivyolielezea. Yes, yes. Sasa nishajua kwamba kwa nini uliamua kuchagua graphics. Graphics design, yes. So labda changamoto gani yani kwenye kujifunza graphics, changamoto ni zipi yani? Ah, of course changamoto ni nyingi kwa sababu kwa ukizingatia kwamba mi binafsi sijasoma graphics katika ah, mtiririko um, wa elimu kwamba labda nitoka form 1 form 4 labda advance kwenda chuo nikasoma graphics no, nilisoma tu vitu vingine tofauti na sikuwa na direction ya moja kwa moja kwamba nitasoma wapi graphic design kwa hiyo ilikuwa ni changamoto ya kujua ni sehemu ipi ya kujifunza graphics. Bahati nzuri sasa uh, watu tupo kama mimi nafundisha, lakini pia wewe unafundisha vijana wengi kuhusiana na masuala ya graphics. Ni rahisi mtu kuanza na kuona kwamba anaweza kaanzia hapa kujifunza, lakini kwa huko nyuma kidogo ilikuwa changamoto kulingana na kwamba uh, hakuna sehemu moja kwa moja kwenda kujifunza na hakuna mtu wa kumwangalia. Uh, hicho ilikuwa, ilikuwa changamoto moja, lakini kitu kingine ni ukishajifunza sasa kuanza kupata mteja wa kwanza au watu watakao kuamini wakupe pesa hiyo ni changamoto nyingine kubwa sana ambayo pia mimi nilikutana naye kwa hiyo hizo ndo naweza kusema changamoto kubwa ambazo mimi nilikutana nazo na naamini hata madisaina wengi wanaoanza kutaka kujifunza na kufanya kazi wanakutana nazo sawa sawa nashukuru yes. sana uh, unajua ni muda mrefu tumeweza tumeweza kufahamiana yes, eh. toka kipindi tunaanza kuwasiliana yes, mtandaoni eh. ni muda sana mpaka sasa hivi siku ya leo nasema of course nimekutana na mtu ambaye kwa, kwa namna fulani alikuwa yes. ananifuatilia yes, kabisa, yes, kabisa, yes. uh, ninachokifanya kwa hiyo yani, I'm so happy uh, kuna swali lingine Ah, mimi pia nina furaha sana kwa mm. sababu of course nakumbuka tulikutana nane kwenye Novemba yes tangia hapo nimejifunza vingi kutoka kwako uh, na nimefly lakini labda kitu ambacho naweza nikakuuliza course naona unafanya vitu vingi fanya au una produce mziki fanya graphics motion graphics hey, eh, photography wedding na mambo mengine mengi nataka kufahamu of course najua hivi vyote unavifanya vizuri ni kitu gani ambacho wewe katika hivi vyote ambavyo unafanya vilivyoko katika creative unakipenda yani unaenjoy kuliko kufanya vitu vingine vyote katika haya maswala yani mimi katika skills zote ambazo yes. nazifanya yes. skills ambayo na enjoy yes kukaa nyuma ya kamera <laughs> shoot yes. then kuchukua material yes. kukaa mbele ya kompyuta mm. Mm-hmm. edit yes. then kukaa mbele ya tv kupreview kile kitu nilichokifanya yani ndo kazi na enjoy <laughs> vingine nafanya tu kwa sababu tayari wakati yes, najitafuta tafuta yes, nikajikuta nimegusa vitu vimekana then watu wanahitaji hudumangu okay. lakini ukiniambia kwa, kwa, kwa ujumla yani mimi napenda kutengeneza content hasa za video ama nikimaanisha kwamba masuala mazima videography videography wanaenjoy sana kwa hiyo hizi nyingine nafanya tu basi hizi graphics sijui music production yes. uh, ah, masuala mazima ya youtube yote hayo unafanya tu kwa sababu kwa kiasi fulani hivi nimejikuta nimeingia yeah. lakini zinazopenda yeah. hasa, hasa. Yeah yeah, wow, safi sana. Of course tunaweza tunaweza tukawa tuna share interest, na mimi pia kwa kiasi kikubwa sana napenda vitu vyote vinavyohusiana na motion. Kitu chochote kinacho move of course kinanifurahisha. Naweza nikatengeneza poster, flyers na vitu vingine, lakini chochote ambacho kinahusiana na motion of course kwangu ni, ni my favorite, napenda sana. Ah, labda labda nitaka niongeze swali lingine kabla hujaja, kama ulikuwa na swali kwamba wewe binafsi, mimi huwa nakuwa proud pale ambapo naona nimefanya kitu na mteja anakitumia au kiko sehemu fulani ambayo kubwa najua umefanya kazi nyingi sana na kampuni tofauti tofauti kwa experience ulionao zaidi ya miaka sita so nachotaka kuuliza je unahisi madisaina na watu wa creative ambao mara nyingi tunakuwa nyuma ya kamera tunapewa value na hadhi tunayostahili kwa sababu sisi ndo tunafanya uh, kwa kiasi kikubwa brand yoyote iweze ku stand out, kampuni ziweze kufanya kazi na kujulikana, biashara yoyote iweze kujulikana. Unahisi value yetu ina, ina, ina tunastahili value tunayoipata? Uh, kwa yes. Naweza ngasema kwamba kwa upande wa Afrika hasa yes. nchi za zilizopo chini ya jangwa la Sahara, hapana, sio yani, ni sasa hivi kidogo ndo kuna mwamko mm -hmm lakini kwa, kwa yani bado bado naweza nikasema kama kama ni pasenti naweza nikasema yeah. ni asilimia thelathini kwa sabini <laughs> watu ni kutolee mfano simple yes. inavyoandaliwa wedding labda yes. watu wanafanya wedding yes unakuta watu wanaandaa unakuta mc yes. milioni mbili <laughs> mapambo yes. milioni tatu ukumbi milioni tano yes lakini ukija kwenye mtu ambaye ndio mtu Ana, muhimu yes. kwa sababu anahifadhi matukio, na kumbukumbu zote ambavyo kama ni chakula watu atakula yes, itapita, itapita. MC atafanya atapita, lakini mtu wa video na photography ni watu ambao wanaweka kumbukumbu ambazo zitadumu maisha yako yote yes. bajeti yao unaweza ukakuta ni yani budget labda ya MC uigawanye labda mara nne au mara tano <laughs> ndio unakuta hivyo. Sasa unakuta MC anawekewa milioni mbili lakini yes. videographer au photographer anawekewa milioni anawekewa laki tano laki yes. tatu. Huo ni mfano sana. mzuri hapa, tumetaja tu kwa mifano ambayo kila mtu anaweza akajaribu kuona e, kuona hivyo tofauti na nchi za wenzetu. Nchi za wenzetu kule wana, kuna value kubwa. Kwa mfano tu uh, nchi mfano kama labda uh, ma, ma, tuseme tusiende mbali kusema labda Marekani yes, au wapi yeah hata nchi za wenzetu huko labda Nigeria au yes, South Africa Nigeria, course, eh, unakuta mtu kwenye ishu labda za photography yes. wanaweka budget kubwa. Nakumbuka mimi kuna project moja nilifanya nili, nilienda kuifanya ilikuwa ni South Africa yes. ambapo ilikuwa ni project ambayo thamani yake ilikuwa ni kazi ndogo, lakini thamani yake ilikuwa ni zaidi ya dola elfu moja mia tano wow. kuifanya tu ile, ilikuwa ni kazi simple, lakini okay. nikakaa nasema hii kazi endapo ningeifanya nyumbani ningefanya <laughs> nyumbani <laughs> nisingelipo zaidi ya laki tano, na hata kama ningetaja hiyo budget yes. lazima ningeambiwa na linga kwa sababu ya budget. Kwa hiyo ukiniuliza thamani tunathaminiwa, nitakwambia no, ila ndo mwamko naanza. I hope ndani ya miaka mitano, sita, saba kila kitu kitakaa kita, kita sawa okay. mm -hmm, yeah, sawa, labda na mimi uh, niulize swali yes. Eh, la mwisho kabla tujamaliza yes. so mimi labda tuseme tu nataka nianze leo kujifunza unanishauri nini taka ah, kujifunza okay. sasa graphics kutokana na experience yako kwa sababu i wewe kwa sasa katika kujifunza kwako yes. tayari ushapiga hatua kadhaa unamshauri nini mtu anayetaka kuanza leo Okay. Uh, kikubwa tu mimi huwa nasema kila kitu kinaanza na nia. Yes, unaanza na nia kwamba unatafuta kujifunza kitu fulani. Lakini mimi binafsi katika kusoma na kujifunza vitu kadhaa nimekuja kugundua, kwanza, swala la kwanza, of course resources ziko nyingi sana. Wewe unaweza ukaingia kwenye internet ukasearch Google kitu fulani, ukaenda YouTube ukatazama. Yes, lakini mimi huwa nashauri mtu anatakiwa aanze na kozi ambayo imeandaliwa katika mtiririko mzuri ambao utamwezesha yeye kujifunza from the scratch mpaka kuwa uh, mtu ambaye yuko labda intermediate na baadaye awe pro. Kwa hiyo narecommend mtu aanze kutafuta kama sio mentor au sehemu yoyote ambao wanatoa kozi ambazo hata kama ni za kulipia kiwango kidogo, wale watu wanakuwa wako serious zaidi na wanaweza wakakupa mwanga mzuri, hasa wewe kwa wewe unaianza. Baada ya hapo sasa ndo unaweza kuanza kujifunza mwenyewe zaidi kwa kutumia Google, labda kwenda YouTube au kwenda kufanya kitu kingine chochote ujifunze zaidi. Uh, formula huwa ni simple. Mimi wanasema kwamba mtu ukitaka kuanza kujifunza masuala ya creative au graphic design, kwanza kabisa anza kujifunza fundamentals za design yes jifunze design inafanyweje ina, yani misingi yake ya kuzingatia ni ipi baada ya hapo huja ujifunze software ukishajifunza software ndakuu utengeneze uanze sasa kufanya kazi utengeneze portfolio ukitengeneza portfolio sasa uanze kutafuta kazi kwa wateja ili uweze kupata kazi na kufanya kazi so ukipita hatua hizo kwenye hii industry ya creative kuna uwezekano mkubwa wa kufanikiwa haraka zaidi kuliko uh, kuliko ungetumia njia zingine ambazo wakati mwingine mtu anayeanza anaweza asijue ni information gani inamfaa aitumie kuweza kufanya kazi zake yes mimi mimi hicho ndo nachoweza uh, kusema shukrani sana yes. nikaribisha nimeweza kuona pia mazingira ambayo unafanyia kazi <laughs> I'm yes. so happy uh, nimemaliza maswali yes. yeah, so Uh, mi nashukuru labda wakati tunamalizia labda una nini cha kuambia vijana na watu ambao wanatufuatilia unajua kuja kugundua pia mashabiki wetu na, ah, na watu ambao wanafuatilia content zetu ni wale wale yes kuna siku kuna kijana mmoja alinitafuta so wakati tunaendelea kuwasiliana na nini kuna siku uh, alikuwa akijifunza kupitia kozi zangu so kuna siku sasa nikashare status tuko wote mi na wewe e, eh, akashangaa sana unamfahamu huyu jamaa e, eh, akawa surprised kweli na nini kwamba ah, huyu jamaa bwana yuko vizuri namfahamu kwa sababu mimi namjua vizuri na mimi pia najifunza vitu kutoka kwake kwa hiyo tunagundua kwamba industry yetu yes ni kubwa lakini watu ambao tunafanya hizi kazi ni watu ambao tunafahamiana so unazungumziaje swala la ushirikiano na namna gani ambavyo nitakuwa tuendelee kuwaunganisha mashabiki zetu na wakati mwingine labda tufanye projekti kubwa za pamoja ili kuweza kupushi zaidi industry Ah, mimi ushauri wangu kwa watu ambao wanatufuatilia kwa sababu I hope kuna baadhi ya fans, yes. kuna baadhi ya wanafunzi na tuna share yes. eh, yani wako huku na huku yes. so yeah, tushirikiane tu kwa namna moja ama nyingine, lakini pia kwa watu ambao wanatufuatilia yes. naweza nikasema kwamba cha kwanza usione haya ku, kuuliza kitu chochote ambacho unatamani kukijua. Nafahamu ndio unaweza ukauliza mara kwanza usijibiwe, mara yes. usijibiwe, lakini endelea kuuliza then utapata jibu na baada ya hapo pia tujifunze pia jinsi ya kucommunicate na watu ambao wametuzidi katika maarifa mimi wanapata changamoto sana mtu anapokuja dm mhm. yani anaondika maneno mengi sana ambayo yani haendi straight to the point. point kwa hiyo unabidi ujifunze pia jinsi ya kunani unavyokuja dm labda kwako au kwangu yes. lazima uende straight to the point sentence ya kwanza ni salamu sentence yes. ya pili unaelezea kwamba ishi inakuwaje vitu kama hivyo lakini pia naweza kusema kwamba hizi ishu ya creative industry ni, ni sehemu kubwa sana ambapo kila mtu anaweza akaingia akapatisipeti yes. na akapata matokeo mazuri akajiajiri yes. ama akatumia katika kukuza biashara zake kwao hisho tu ni kuchangamkia kujifunza. Platform zipo nyingi, platform ya kwanza ni YouTube na yes. nyingine zinafuata ambazo nyingine ni za paid. Kwa hiyo niseme tu hivyo, na jambo la mwisho kabisa, ukishaangalia video ukiona imekusaidia, basi ni vyema zaidi ukabonyeza button ya kusubscribe ili uweze kupata notifications pia unapokuwa tunavyo upload maybe Bwana Joel Kadaga ama mimi Star, inakuwa tunaenda poa zaidi. Ni hayo tu. <laughs> yes, yeah, shukrani sana lakini pia uh, usisahau kuacha maoni kama umependa somo lolote na una chochote cha kushare unaweza kuacha sehemu ya maoni hapo ili tuweze kuenjoy lakini pia bonyeza like ili video yetu iweze kuenda viral zaidi na kuwafikia watu wengi see you next time